пробиркада анилиндин сульфаты бар ага бир аз суу кошобуз анилиндин сульфаты сууда эрибейт бир аз дагы нымдашкан жок күчсүз негиз аммиактын суудагы эритмесин кошобуз анилин кандайдыр бир тамчыларга айланып баштады аралаштырабыз аммиак анилинди сүрүп чыгара баштады 2 мүнөттөн бай аралаштыруудан соң анилиндин суспенциясы сууда акырындык менен чөгөт жети мүнөт тынбай аралаштыруудан соң суспенция катмарланып пробирканын ылдый жагына караганда үстүңкү бөлүгү тунук боло баштады он мүнөт өткөн соң пробирканын түбүнө май тамчылары пайда болду эки мүнөттөн соң тамчылар чоңое баштады пробирканын түбүндөгү май тамчылары бул анилин биз мындай жыйынтыкка келсек болот анилин өтө күчсүз негиз аны эң күчсүз аммиак да туздардан сүрүп чыгара алат